suis de Cameroun. Et ici en Madrid a deux ans, años mois. meses. Soy mediador. Tengo la suerte de présenter este proyecto. Conocí este proyecto a une pratique de la médiation en mayo de este año con este equipo. Mucha gente se pregunta qué es GrigiPixel. Pixel es un proyecto de coopération culturelle entre Afrique. Et Europa para ser algo mágica. Este años, hemos nous sobre travaillé sur es abrir la puerta a alguien que viene de fuera para que se sienta en casa. Con la colaboración de CKD, que es un ONG de acogida aquí en la calle López de Vega, y con Media Labrado, hemos travaillé con los chicos de CKD para hacer la mapa de nuestro camino. Y aquí en Medialab, en FamLab, hemos hecho el símbolo de la hospitalidad con las patatas. Y aquí fuera, en la plaza, hemos hecho el manifiesto con los vecinos, la gente de la calle, y con dos filósofos, uno de Senegal y uno de Cataluña. Y luego este proyecto viaja hasta mi continente, África, en Níger, con Susana, David y Diego, para compartir lo que hemos hecho aquí en mayo y junio. Y desde ahí, ellos han hecho unas sillas de hospitalidad con la gente de Níger. Y luego, este proyecto Bolbe aqui, el 14 octobre, con cinco africano, Ken Jidas, manager de Wagalab et Burkina Faso, Natu, responsable responsable de Rena Teatro en Niger, Amadou, mediador communautaire en Sénégal, Miriam, ex-cantante marocaine, Y al final, Raquel es arquitecta de Mozambique. Con ellos hemos trabajado en tres líneas de trabajo. La primera es, con este equipo de investigación, hemos trabajado con este palabra hasta dónde se abre tu casa. Con esta pregunta hemos trabajado con los chicos de la escuela aquí en lado de Medialab, con los chicos de CECADE. et avec la rente de la CAE. Et la seconde est Grigibox. Grigibox est un appareil aparato qui solaire, con solaire, solar, nécessite l'électricité. l'électricité Con este Grigibox, peux te connecter avec Wi-Fi garder aussi también muchas cosas, comme nosotros hemos guardado todo lo que hemos hecho en dos semanas en este Grigibos que está abajo aquí de Media Lab a la exposición. Y seguimos con la tercera que es linchable. Este hinchable de 300 metros cuadrados de plástico reciclable con 15.000 grapas, que ahora me duele la mano con <laughs> muchos trabajos este ya. Y con este hinchable el día 27 hemos compartiendo dentro de este hinchabe con los chicos y los vecinos y la gente de la calle, la hospitalidad y, eh, la, eh, las fotos y los videos que han hecho los chicos de la escuela. Y también, para final, con esta foto de familia, para decir las gracias al Ayuntamiento de Madrid, las gracias a Medialab, las gracias a CKD, las gracias a vosotros, y para recordar, la hospitalidad no es solo abrir la puerta de la casa, es también abrir la puerta de la corazón. Gracias.